estamos aquí con el señor Alberto, uno de los profesores de la concentración deportiva de Pichincha. Eh, primeramente, ¿me puede decir sus nombres completos? Muy buenas tardes, mi nombre completo es Alberto Raúl Rivera Ofaje. Eh, ¿Cuántos años tiene? Tengo 50 años. Eh, ¿Desde qué edad se dedica al deporte? Desde que tenía 11. Eh, ¿Qué es lo que llamó la atención para, para escoger este deporte? Bueno, sus características dinámicas, eh, también los resultados que tenía mi país Cuba en relación al voleibol y esto hizo que me acercara y comenzara a practicar. A continuación, mi compañera de la Quisiera que me ayude a conocer cuáles son los mesociclos del voleibol. A ver, los mesociclos eh, son eh, diferentes en correspondencia con la temporada práctica que se tenga. En el caso de polígono nosotros siempre comenzamos con un mesociclo entrante, eh, después eh, utilizamos un mesociclo desarrollador y, vamos trabajando en base a la parte de la preparación general. Posteriormente entramos a la parte de la preparación especial y vamos a tener eh, mesociclos básicos desarrolladores, mesociclos P competitivos y mesociclos competitivos. ¿Y ahí los microciclos? Los microciclos van a estar en correspondencia también con esos mesociclos. Por ejemplo, los primeros van a ser microciclos corrientes posteriormente vamos a tener eh, microciclos de perfeccionamiento, y microciclos de enseñanza y vamos a ir eh, mm, entrando o llegando a los microciclos competitivos que son los que marcan la etapa de mayor participación deportiva de los, de los chicos o chicas. los últimos años los deportistas más destacados eh, dentro del polígono han sido los hermanos Daniel y Javier Maldonado. Eh, son deportistas que practican eh, sobre todo la disciplina de voleibol de sala y voleibol de arena. Ellos han sido por cuatro años campeones nacionales y juegos nacionales, tanto en uno como en otro. Ya. ¿Y nos podría hablar también un poquito sobre cómo motivar a los jóvenes y a las niñas bueno, eh, ya tanto en concentración no tiene tanta que ver esa motivación, esa motivación debe estar fundamentalmente centrada en el colegio, que es la paternización, Ya aquí llegan eh, jóvenes que conocen el este deporte, que tienen cierta incidencia, cierta práctica dentro del mismo y por ende eh, se busca su mayor nivel deportivo con vista a que participen en Juegos Nacionales y puedan participar también en las, de Juegos Ya, y por último vamos a presenciar o que nos cuente una anécdota suya el mm, bueno, en el año 1989 que llegué a este país, eh, la concentración deportiva de Pichincha y las selecciones de Pichincha pasaban por un mal momento deportivo. Eh, había un técnico chino en la provincia de, de, de Guayas, que era la provincia más fuerte dentro de este deporte. Eh, la primera vez que nos tropezamos, ya una vez Chocaco iba a las elecciones de Pichincha, eh, el entrenador chino subestimó un poco la selección de Pichincha y al ir perdiendo el encuentro, eh, tomó la decisión de retirar a su equipo del campo de juego, pensando que eh, los árbitros iban a permitirle o iban a estar actuando a favor de él. esto trajo como consecuencia los partidos y que declaran eh, victorioso al equipo de Pichinche que yo llega acá. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. por donde está acabando o tempo.